Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kun vi el tiron e la parolando en la quina congresso 1909 en eh, Barcelona, tiere si scribite. Kai kiam eh, Zamenhof parolis pri sia rolo en la Esperanto movado. En nie congressoi, diras Zamenhof, la sorto donis al mi rolon, quancam tre flatan, tamen samtempe ancao tre chargian. Mi estas devigata acceptadi honoroin, quiu appartenas ne al mi. Prave au mal prave, la mondo vidas en mi ciam la naturan representanton de la anaro esperantista la simbolon de l'esperantismo, de l'esperantista loyalezzo cae unuezzo. Cae, char, la homo ne povas esprimi sia in sentoin al io abstracta, tial, ciui esprimo de simpatio cae entusiasmo por l'esperantismo directigas sub mia adreso. Existas tamen personoi, ciui tion ne comprenas, au ne volas compreni. Ili envias la flagon pro la honoroi, quid estas faratai al gi. Ili vidas en mi personum, quio quasa o ludas la rolon de ia regio. Ien, estas la causo pro quio mi ciam cum pesa coro veturas al niei congressoi. Nu, al mi electis citiun altiron? tiron? Char al salmi tre interessa la facto che Zamenhof sentis si ancora un pesa pro la rolo esti la simbolo de esperantismo. Kai a parte li diras che homo i ne facile ne diru povas esprimi sia in sento in al io abstracta tio la mia sestra è tre interessa fero char mi povas anche udiri post tium eh, tiom da iaro ecte kiam mi comencis instrui la linguon, che la rilato con mi è stante la professoro d'esperanto è stata grava per la successo della lernanto e crom la exameno. Do, ciù vere ogni bisonas ion concretan por esprimi sento in Tio estas la demando. Facte, mi ne havas respondum al ĉi tiu demando. Sed mi pensas ke tio estas meditinda temo. Ĉar oni komprenas mense abstraktaĵojn sen oni sentas core emon al io concreta nu nur, nur tio esas la, la punto de Zamenhof. Nu, kio vi pensas pre tio? Ni, cune meditu. Coran dankon pro vi atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.